सो हेलो गाइस तो आप देख रहे हैं ओक मॉन्स्टर गेम्स तो आज हम करने वाले हैं पॉकीमोन गो को हैक पीजी शॉप के थ्रू तो पहले इस पॉकीमोन को आपको रीड मार देना है उसके बाद आपको जाना है अपने किसी भी क्रोम ब्राउज़र में तो मैं यहाँ से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र में पीजी शॉप सर्च करना है तो यहाँ पर आप सर्च कीजिए P G sharp dot com तो भाई आप जैसे आप G sharp dot com search करेंगे फ्री तो में आपको की मिल जाएगी इससे तो आपको इसमें क्या करना है आपको ये फ्री वाला दिखाई दे रहा है आपको पहले फर्स्टली फर्स्ट टाइम आपको डाउनलोड कर लेना है तो आप डाउनलोड कर लेंगे ना फिर आपके पास ऐसा पी जी शॉप का वो आ जाएगा फिर आपको इससे पहले फर्स्टली डाउनलोड होने देना है तो पहले मैं आपको इसको डाउनलोड होने देता हूँ गाइस और गाइस आपने अगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसका नाम है पोके मॉन्स्टर स्मैशर तो आपको यहाँ पे एक वीडियो भी मिल जाएगी उसे भी देख लेना गाइस तो चलिए अब हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस अब जैसे कि देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है तो आपको उस पर क्लिक कर लेना है वीडियो और अगर आपके पास वो है जेड आर्चीवर है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है आपको प्ले स्टोर भी आसानी से मिल जाएगा जेड आर्चीवर तो आपको जेड आर्चीवर जैसे मिल जाए उसके बाद आप डाउनलोड में जाके पॉकेमोन को इंस्टॉल कर लेना तो भाई अभी ये प्रोसेसिंग ले रहे और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए गाइज आपके एक लाइक से बहुत सपोर्ट मिलता है तो ये डाउनलोड होने वाला है सो so गाइज आप जैसे देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो चुका तो आपको इसे ओपन कर लेना है उसके बाद आपको इसमें की डालने वालने की ज़रूरत नहीं है गाइस ये अपने आप ही वर्क करेगा आपको बस क्या करना है यहाँ पे जाना है सेटिंग्स पे आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं आपको आपको ऐसे कुछ अपना वो डाल देना है जो आपको पसंद है अपने पसंद की चीज़ें डाल देनी है बस यहाँ पर आप प्रीमियर वाली चीज़ नहीं चला सकते तो ये है फ्री वाला गाइस तो आप फ्री वाले में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं इसमें और ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती है इसमें आप इसमें इंचेंटेड थ्रो ले सकते हैं encounter four I V inventory four कर सकते हैं और catch previous joysticks proofing location speed भी बढ़ा सकते हैं अपने उसकी और आप इधर आपके आसपास कौन कौन से पकमान है तो आप वो भी डाल सकते हैं और कुछ लोगों की ना वो चलती ही नहीं है पकमान को खुलती नहीं है तो मैं उसकी भी आपको एक ट्रिक बताता हूँ आपको अपनी एज अट्ठारह साल से ऊपर डालनी है जैसे कि अपनी नाइन्टीज़ में कुछ डाल देना एज तो आपका ये हो जाएगा काम तो उसके बाद आपको अपनी आईडी से लॉगिन कर लेना है तो एज प्राइवेसी रीजंस के लिए मैं अपनी वो जो आईडी है आप आपके सामने उसका पासवर्ड नहीं डाल सकता तो ठीक है इस समय मैं पासवर्ड ढक लेता हूँ तो भाई हमने ये लॉगिन कर लिया है तो ये लॉगिन हो चुका है तो आप जैसे देख रहे हैं ये लॉगिन होने वाला है होने वाला है और आप नीचे देख सकते हैं education success welcome free F five F F eighteen nine को इससे आपका आईडी आ जाएगी आपकी और ये देखिए गाइस मैं इसकी साउंड कम कर देता हूँ बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा सो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे सारा पोकेमोन को पीजी शॉप सब वर्क कर रहा है अच्छे से अब यहाँ से मैप में जाके अपने आप को टेलीपोर्ट भी कहीं पे करा सकते हैं और ये देखिए आप ये मेरी लोकेशन बता रहा है एंड आप इसे ऐसे करके कहीं पे भी टेलीपोर्ट करा सकते हैं और ये बहुत तगड़ी तगड़ी आपको इसमें चीज़ भी मिल जाती हैं और ये देखिए कागज़ ये अच्छे से वर्क करता है ये आपको पहले कुछ वो मांगेगा अपने वो प्रूफ करने के लिए तो आपको वो भी कर देना है एंड ये देखिए तो आप इधर देख सकते हैं आप अपनी लोकेशन चेक हैं और मैं आपको अगली वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप किसी जगह पे प्रूफ कर सकते हैं विदाउट सॉफ्ट बैन तो देखिए ये देखिए मैं इसमें अच्छे से मूव भी कर पा रहे हैं तो देखिए ये सब आगे चीज़ आपको फ्री मिल जाती हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं ऐसे ही वीडियो तब तक के लिए बाय बाय